Seit 57 Jahren ermöglicht das deutsch-französische Jugendwerk jungen Menschen Austausche und Mobilitätserfahrungen und eröffnet neue Wege, sich zu begegnen. Gerade in dieser Zeit ist nichts wichtiger als Austausch, um sich zu öffnen und seine Lebenserfahrungen zu erweitern. Die Chancen sind vielfältig. On était vraiment comme une famille en cuisine. On avait un sens du partage et ce fut une belle expérience professionnelle pour euh, apprendre une nouvelle langue. Deutsch-französisches Jugendwerk ermöglichen wir es jungen Menschen aus Deutschland, aus Frankreich und aus Europa, sich kennenzulernen, sich zu begegnen und einander besser zu verstehen. Durch diese Begegnungen, ob digital, physisch oder im hybriden Format, können junge Menschen unter 30 miteinander diskutieren und sich gemeinsam für Themen, die ihnen am Herzen liegen, engagieren. Beispielsweise für Europa oder Nachhaltigkeit und vorwärtskommen. Um an einem deutsch-französischen oder trilateralen Jugendaustausch des DFJW und seiner mehr als 8000 Partner teilzunehmen, muss man kein Französisch sprechen können. Je vous conseille de profiter, de découvrir et surtout de vraiment être passionné par ce que vous faites avec euh, toutes les personnes que vous allez rencontrer. Also, los geht's! Informationen zu allen Programmen finden sich auf unserer Internetseite www.dfjw.org.